Thank you. မင်းလေးရဲ့ပြုံးတွေကအသိတွေထွေလို့နေမင်းကြည့်တဲ့ကြည့်တွေတဲ့ကိုယုံထွက်မရခဲ့ခံစားချက်ပုံများစွာတဲ့ကိုအိတ်ဆက်မရခဲ့မင်းပြောတဲ့စကားတွေတွေနာမှာကိုကြားစေ 민비나시즌데산날릿그에눈에는 let 손에고트리브이타진네소삼에추트리네고단보타침에부두디나이말래디보사산래ဖွင့်ပြော ဖြေတစ်ခုတော့ရှိလိမ့်မယ်ဒါချစ်ပဲနောက်ဆုံးတော့တည်လိုက်တယ်ဒါတော့ 시진데 산날리 그에 눈에는 내려서네 고트에 보이다진데 손삼에 제트이래 그땐보다 침내 부드디 나이 말에 디보사 산날 နေမျိုးနဲ့အဖြေတစ်ခုတော့ရှိနေမယ်ဒါချစ်ပဲနောက်ဆုံးတော့ဒီ night day ဒါတို့ရောရဲ့ချစ်ပေါ်နေရင်ရောချစ်နေရင်မယ် your day no day time be day စိတ်ထဲတွေ့ဝင်နေတဲ့ချင်းမျိုးနဲ့ကိုခုတော့ဒီ night 多年熬夜，却不眠。